zal een mesjes in een battle willen maken. Dan schrijf ik erop. Ik ben Fien. Ik ben 9 jaar. Ik ben op vakantie in Zeeland. dit is iets dat je moet bijhouden. Eén iemand op de hele wereld krijgt dat te lezen. Eén iemand. Misschien zelfs twee personen. Of drie. Oftewel gaat niemand het te lezen krijgen en gaat beneden in de diepe oceaan. Bij een haai op zijn bureau omdat hij eigenlijk eens een berichtje heeft gekregen.